Netwerken, gezelligheid. open source. Een dagje uit vol kennis. Leren. Bekende gezichten. Samenwerken. Samenhorigheid, denk ik dan. Gezellig. Community. Mensen. Eh, oude jongens, krentenbrood. Een feestje. Toch ook wel een beetje kennisdeling. Ja, ervaringen delen. Kijk waar iedereen mee bezig is. Kom voor de software, stay voor de druppeltje aan. Inspirerend. Het samenkomen van vrienden, fantastisch. Beetje corny, maar ja, ik vind het gewoon leuk. Tof. 14 editions ago, we started Google Jam. What we want to do is to make online grocery shopping simple, fun, and affordable. De derde fase is product market fit. Als we weten dat een probleem wordt opgelost, wiens probleem lossen we dan het meeste op? Hoe, hoe doe je dat met mensen, met organisaties en organiseren en met, met technologie? je nou, leg, misschien zelf misbruik of wel anders willen hebben. Eh, heb je het ook over? Ja. Gewoon echt gewoon het media, het media, het mobile. Dat is Ik denk dat dit al de dertiende keer is. Het, zijn 14, dit is de veertiende Jam is dit. En eh, ja, ik weet dat ik eh, de allereerste was ik niet bij. En ja, sindsdien zijn wij sponsor van de Jam. We vinden het belangrijk dat dit bestaat. En we willen ook iets terug doen voor de community. De reden waarom we sponsoren is dat we graag als uh, meer op het netvlies staan als uh, Drupal leverancier. We zijn er hard eh, in bezig in die markt en we zoeken gewoon constant goede mensen. De sponsoring blijkt uit eh, het feit dat wij dit jaar goudsponsor zijn. Het zijn voor het eerst. Eh, en onze vierkante meters ter beschikking stellen van het evenement door een uh, relaxte loungehoek. En waar je de koffie kan drinken die wij ook sponsoren. We hebben een, een spreker die een track verzorgt. We delen inhoudelijk kennis. We hebben onze klant meegenomen die vertelt wat we voor ze hebben gedaan en hoe Drupal voor hun, hun succes is en werkt. Dit is volgens mij de vijfde keer. We hebben ook onze bijdrage geprobeerd te leveren met sponsoring elke keer. En ehm, ja, dat is eigenlijk vanaf de eerste keer zo goed bevallen. Dat je toch het gevoel hebt dat je wat eh, terug kan doen. Dat is wat finalisten in elk geval heel belangrijk vindt. Dat, het open source, eh, dat de open source wereld levend blijft. En Drupal is een van de sterkste communities die er, uh, die er bestaan. professioneel, het is sfeervol. Open, transparant, eerlijk. Het is één gewoon netwerkevent. Ik zie een jaar weer eh, dezelfde leuke mensen terug. Mensen zijn super blij om elkaar te zien. Vriendschap. Groei. ideaal opnieuw weer groei. Innovatie. Andere disciplines, hele andere talks, ook veel meer UX erbij. Vind ik gaaf. En ik denk heel belangrijk, gezelligheid. Het is een feestje.